سلام سلام چطوری جونه ممنون آقا جون برقراری عزیز بیقرارم آقا جون سر کیفی چه جورم الهی شکر جعفر جون جونم آقا جون خواننده کیه؟ چرا خفن میخونه صداش لامستم مثل اگزاز خاوره آقا جون میدونی این کیه؟ نه جونه دل این کیه؟ <laughs> هیچ کس کی؟ هیچ کس آه بیا دیدی تو آدم نمیشی؟ چرا؟ دیدی من مهربون باشم باز تو تنت میخوره؟ چی شد آخه آقا جون؟ دیدی من همیشه باید کتکت بزنم؟ آقا جون من که چی گفتم؟ صاف تو چشم نگاه میکنی میگی هیچ کس؟ به خدا اسم خواننده سروشیش خفه شو نداره هیچ جا همه گوشی تو پیش ما یاد بگیرن که یه سرباز از خودش میگذره و فکر فرداز ما یه فوق لیسانس بزرگ